Saluton kai bonvenon al mia presento hodiaua qui est titolo estas interface esplori linguistico rencontas argumento teorion. Mia nomo estas Federico Gobbo kai mi estas la speciala professoro. Vi jus spectis mond premiere mian pretigatan prelegon por la ret evento Iris de teio, en quiu l'asperto de la medito serio plene aperas eh, technic vid puncte. Mi ec presca usas la sama in formulo in por <laughs> saluti. <laughs> la homo in kai mi devas attenti. Ne diri <laughs> cun medito cun ni e la fino. Totio esis tre amusa. Bone, uh, ja, tio estas mia stranganta umedito hodiao. Do dankon pro via atento. <laughs> ne, tio ne giuste. Do restu cun mi, restu cun ni, restu cun ni. Kai cun meditu cun ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi cun vi kai mediti cun vi sur eh, mallonga el tiro la eh, antau parola alla dua libro mil octcent octec hoc quiu trovigias en pagio du dec hoc della originala vercaro. La voce donon eh, mi proponis sole portio che al la afero povu esti altiritai per unu foio, tutai amassoi da homoi, charmissias, Che preni ian laboron, ecce la plei malgrandan, ne cioi consentos, sed helpi aferon tre utilan, chie estas postulata nec laboro, nec mono, ne multai malconsentos, tion pli se trovigios memorigantoi. Mi ripetas, profunde mi credas, che pli frue au pli malfrue. Dec milionoi vocioi estos collectitai, cae tiel, ie uno bella tago nisciigios, che la lingvo internazia farigis tut monda. Sed, se ec la nombro del vocioi neniam venus al dec milionoi, la fero protio ci tute ne estos perdita. Carai subtenantoi cae amicoi della medito serio, Calc foie ocasas al mi che pro la medito serio, Homoi supposas che mi credas i Zamenhof qui è il rappresentanto de la mistera forto sur la tero. Nu, no, bone, uh, mi ne sias uh, eh, pritiu, <laughs> sincere dirite. Do, mi nur povas diri che mi uh, trovas la penson de Zamenhof uh, tre inspira, kai medito merita meditinda yes ti on mi povas diri tute compreneble zamenhof eraris kelk foje kai hodio mi volis legi ti un ci faman episodon pri la promessoi per cuponoi lerni la lingvon la fama dec dec milionoi kiwi compreneble neniam realigis to estis uh, estis bella ideo facte kai do eble iom naiva sed tutta rara fin fine do do ni dis igu la penson de iu tiste la homo essas du alia i afero nu dankon provia atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine